Δεν είχα καταλάβει πόσο σημαντικό ήταν. Σκάτς! Δεν μπορείς να πας τη λίμνη! Είμαι σίγουρη ότι είναι όλα όλο το Brighton, όχι, στον κόσμο, όχι, σε ολόκληρο το σύμπαν. Ugh ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου απόψε. Θα το θυμάμαι σε όλη μου τη ζωή. Ναι, και εγώ. Να που έμεινα σχεδόν ξύπνια όλη νύχτα. Οκ, okay, τώρα πάμε σπίτι να φάει ο Σκρατς ένα ωραίο σνακ. Υποθέτω πως το κέρδισε. Ω, να πάρει, ξεχάσαμε το βουβάλι. Πάντως, Μάκη,